Kür çökəkliyi orografik vahidi Azərbaycanın ən böyük orografik elementlərindən biridir. Çökəklik daxilində bir sıra orografik vahidlər mövcuddur. Bunlara Qanıq Həftəran vadisi, Ceyrançöl Acınuhur alçaq dağlığı, Kiçik Qafqaz maili düzənlikləri və Kür Araz ovalığı aiddir. Qanıq Həftəran vadisi qərbdə Gürcüstanla sərhəddən şərqdə Girdimançaya qədər 215 km məsafədə uzanır. Ümumi uzunluğu isə 350 kilometrdir. Vadinin eni qərbdə 30-35 km, mərkəz hissədə 10-15 km, şərqdə 2-5 km-dir. Qanı Xəftəran vadisinin mütləq hündürlüyü 200-500 metr arasında dəyişir. Lakin bəzi gətirmə konuslarının zirvəsinin hündürlüyü 500 metrdən artıqdır. Vadi oroqrafik xüsusiyyətlərinə görə əsas iki hissəyə ayrılır. Birinci hissə Qanıq və Əyriçay boyu uzanan nisbətən ensiz 3-5 km və az mayli düzənliklərdən ibarətdir. İkinci hissəni daha geniş 15-20 km maylı dalğavarı düzənliklər əmələ gətirir. Bu hissə cənub yamaç çaylarının səthi, qabarıq gətirmə konusları və konusarası çökəkliklərin növbələşməsindən əmələ gəlmişdi. Burada mezozoy çöküntülərindən təşkil olunmuş tək-tək təpələrə rast gəlmək mümkündür. Ceyrançöl Acınohur alçaq dağlığı oroqrafik xüsusiyyətlərinə görə Kür dağarası çökəkliyinin qalan hissələrindən kəskin fərqlənir. Bu çökəklik daxilində ayrılan böyük oroqrafik elementlərin hamısı əsasən səthi hamar maili düzənlik və ovalıqlardan ibarət olduğu halda Ceyrançöl Acınuhur zonasının əsas oroqrafik elementləri alçaq dağlıq tirələrdən, vadilərdən, çökəklərdən və yaylalardan ibarətdir. Bütün oroqrafik vahidlər əsasən Ümumqafqaz istiqamətində şimal-qərbdən cənub-şərqə uzanır. Bu zona qərbdə Gürcüstan Respublikası ilə sərhəddən cənub-şərqdə Girdiman çay dərəsinə qədər 280 km məsafədə uzanır və geomorfoloji ədəbiyyatda arid denidasyon alçaqdağlıq zonası adlanır. Bəzən coğrafi ədəbiyyatda dağətəyi zona da adlandırılır. Hacınohur alçaqdağlığını adətən Böyük Qafqaz dağları sisteminin dağətəyi hesab edirlər. Lakin bu dağ sistemi ilə Hacınohur arasında eni 15-30 km çatan Qanıq Həftəran vadisi yerləşir. Elə buna görə də dağətəyi zona adlandırmağı düzgün hesab etmək olmaz. Alçaqdağlığın kür və qabırlı İori çayları arasında yerləşən qərb hissəsi Ceyrançol adlanır. Onun uzunluğu qərbdən şərqə 130 km, eni 20-30 km arasındadır. Ceyrançöldə bir-birinə paralel uzanan əsas 3 tirə və onların arasında yerləşən çökəklər mövcuddur. Bəzi yerlərdə bu sadə oroqrafik plan bir qədər mürəkkəbləşir. Daha qısa tirələr və dərələr, plato və düzlər meydana çıxır. Zonanın şimal kənarı boyu 890 metr mütləq hündürlüyü olan Çoban dağ, 595 metr hündürlükdə olan Eldar oyğu tirələri uzanır və şərqdə Eldar çölündə qurtarır. Ceyrançölün orta zonası ilə 878 metr hündürlüyü olan Udabno, 592 metr hündürlüyü olan Molladağ, Gürzədağ, Körükçalan və Ceyrançöl tirələri cənubda Kür çayı dərəsinin şimal kənarı üzrə Ortaqaş quyruqenci tirəsi və bunların arasında gah genişlənən, gah da çox daralan və əksər halda ceyran düzü, ceyran çölü adlanan sinklinal düzənliklər yerləşir. Bunlara qərbdə Qarayazı düzünü, Karvanqran yaylasını, şərqdə Qabırlı çayı üzrə Eldar çölünü, Kür çayı sahilində isə Yenikənd düzünü misal göstərmək olar. Axırıncı iki düzənlik arasında şərqi Palantökən tirəsi yerləşir. Ceyrançöldən şərqdə zonanın ən böyük tektonik çökəkliyi uzunluğu 70 km, eni 5-20 km arasında dəyişən Mingəçevir dənizi suları ilə dolmuş eyni adlı alüvyal dağarası çökəklik yerləşir. Mingəçevir çökəyi cənubda hündürlüyü 500 metr olan Gəncə bozdağı, Dəyirmandağ və Qaraca tirələri ilə əhatələnir. Kür çayı axırıncı iki tirənin qovuşduğu yeri kəsib, Kür əvvəllər Kür çayı axırıncı iki tirənin qovuşduğu yeri kəsib Kür Araz ovalığına çıxırdı. Həmin yerdə Mingəçevir su qovşağının bəndi və elektrik stansiyası tikilib. Qanıq çayının köndələn aşağı axınından şərqdə Girdiman çaya qədər 150 km məsafədə Acınohur alçaq dağlığı yerləşir. Bu əvvəllər geologiya və coğrafiyada Şəki yaylası, 3-cü dövr yaylası və başqa adlarla adlandırılıb. Acınohur alçaqdağlığının eni 20-30 km arasında dəyişir. Bu alçaqdağlıq şimalda Qanıq Həftəran vadisi, cənubda Şirvan düzü ilə sərhədlənir. Ceyrançöldə olduğu kimi Acınohur alçaqdağlığının əsas oroqrafik elementləri ensiz tirələrdən və onların arasında yerləşən nisbətən geniş çökəklərdən və yaylalardan ibarətdir. Alçaqdağlığın şimal kənarı boyu Qanıq çayından Girdimançaya qədər Daşüz tirəsi, yaxud Daşüz Əmirvan tirəsi yerləşir. Cənub kənarı boyu ilə Xocaşin Göyçay tirəsi uzanır. Burada yüksəkliklər Xoşvənd 717 metr, Xocaşin isə 450 metr təşkil eləyir. Göstərilən kənar tirələr arasında hündürlüyü 200-300 metr arasında dəyişən Sarca çölü, 100-200 metr arasında dəyişən Acınohur çökəkliyi, Əlicançay ilə Türyançay arasında Şəki yaylası, Türyançay ilə Göyçay arasında Ərəş yaylası, Göyçay ilə Dəvəbatançay arasında İvanovqa yaylası, Ondan şərqdə isə 600-1100 metr arasında dəyişən Quşenca yaylası yerləşir. Qanıq və Türyançay arasında Acınohurun daxili zonasında Həmiqaya, Qüdbərəkdağ və s. tirələr səthi bir qədər mürəkkəbləşdirir. Dəvəbətançay ilə Girdimançay arasında isə zona həm daralır, eni 10 kilometrə bərabər olur, həm də qərb və mərkəz hissədəki orografik xüsusiyyətini itirir. Göyçaydan şərqə Xocaşın Göyçay tirəsindən cənubda yeni bir tirə meydana gəlir və Ağsu çayına çatmamış qurtarır. Maksimal hündürlüyü 437 metrə çatan Qaraməryəm tirəsi adı ilə məşhur olan bu alçaq tirə Dəbəbatan çayın və Girdiman çayın antecedent dərələri ilə bir neçə hissəyə bölünüb. Qaraməryəm tirəsinin uzunluğu 37-38 kilometrdir. Bu Acınoğurun cənub tirələri arasında Molla İsaxlı, Güllülü və Girdimançayın məşhur gətirmə konusu yerləşir. Acınohur alçaq dağlığının ən xarakterik orografik xüsusiyyətlərindən biri də Qanıq Əlican çay, Türyan çay, Göy çay və Dəvəbatan çaylarının bütün zonanı dərin antisident dərələrlə ayrı-ayrı hissələrə bölməsidir. Girdimançaydan şərqə Acınohurun davamını maksimal hündürlüyü 929 metr, uzunluğu isə 75 km olan Ləngəbiz tirəsi və ondan cənub-şərqə uzanan hündürlüyü 575 metr olan Hərəmi tirəsi təşkil eləyir. Bu axırıncı tirə Qazməmməddən şimalda gömülür. Ləngəbiz tirəsi ondan şimalda yerləşən və yalnız ümumi oroqrafik planda Acınohur alçaqdağlığının və Qanıq Həftəran vadisinin şərqə, cənub-şərqə davamını təşkil edən Gürcüvan və Şamaxı yaylaları səthindən 100-150 metrə qədər ucalır. Ləngəbiz tirəsi Şirvan düzünün şimal kənarı üzərində 500-800 metrə qədər yüksəlir. Tirəni dərinliyi 400-600 metr olan Axsu çay dərəsi iki qeyri-bərabər hissəyə, qısa qərb 15 km və daha uzun 55 km şərq hissələrə bölmüşdü. Kür çökəkliyinin böyük orografik vahidlərindən biri Gəncə, Qazax və Qarabağ maili düzənlikləridir. Geomorfoloji ədəbiyyatda bu düzənliklər Kiçik Qafqaz dağətəyi maili düzənlikləri də adlandırılır. Cənubda bu düzənliklər Araziyanı maili düzənliklərə qovuşur. Şimal-qərbdə Xram çayından cənub-şərqdə Araz çayına qədər Gəncə, Qazax və Qarabağ maili düzənlikləri 300 km məsafədə uzanır. Düzənliklərin eni, şıxlı və yuxarı salahlı kəndləri ətrafında 3-5 kilometrdən Goranboy rayonu ərazisində 30-35 kilometrə qədər artır. Qarabağ mahalli düzənliyinin eni isə Beyləqan və Ağcabədi rayonları ərazisində 25-30 kilometr arasında tərəddüd eləyir. Gəncə Qazax mahalli düzənliyi şimalda Orta Kür dərəsi, şərqdə isə Bozdağın cənub ətəkləri ilə sərhədlənir. Qarabağ mahalli düzənliyi şərqdə səthi Hamar Kür Araz ovalığından şərti olaraq 90-100 metr yüksəklikdə zəif seçilən pillə ilə ayrılır. Gəncə-Qazax maili düzənliklərinin yüksəkliyi əsasən əsasən 200-400 metr arasında, Qarabağ düzü isə 100 metrlə 400-450 metr arasında tərəddüd eləyir. Düzənliklərin səthini Kiçik Qafqaz dağlarından axan çayların bəziləri 30-40 metr, məsələn Tovuz çay 60 metr, Tərtər isə 200 metrə qədər dərinliyi olan dərələrlə kəsir. Çayların bir çoxu isə düzənliklərdə dərinləşdirici eroziya işi apara bilmir. Maili düzənliklərin oroqrafiyasının əsas elementləri səthi hamar, qabarıq yaxud batıq düzənliklərdir. Bəzi yerlərdə düzənlik təpəli tirəli olub, sıx qubu şəbəkəsi ilə kəsilib. Məsələn, Naftalan, Qazanbulaq və Hərəmin düzənlikləri misal göstərə bilərik. Gəncə düzənliyinin şərq kənarında maksimal hündürlüyü 274 metr olan Duzdağ və maksimal hündürlüyü 188 metr olan Gödəkboz tirələri yerləşir. Gəncə Qazax və Qarabağ maili düzənliyinin qərb hissəsi İncə düzü, İncə çayı ətrafı, Həsənsu çayı ilə Tovuz çayı arasında yerləşən hissə Xunam düzü, Kürəkçay ilə İncəçay arasında Naftalan düzü, İncəçay ilə Tərtər çayı arası Cavanşir düzü, Qarasu çayı ilə Kündələnçay arasında təpəli tirəli hissə isə Hərəmi düzü adlanır. Arazyanı maili düzənlik Arazın şimal sahili boyu ilə Köndələn çaydan Bəsit çay dərəsinə qədər 95-100 km uzanır. Düzənliyin eni 10-15 kilometrdən artıq deyil. Həkəri çayın sol sahili maylı düzənliyi ilə Arazyanı düzənliyin qovuşduğu sahədə əmələ gəlmiş Gəyən düzündə düzənlik 25 km artaraq xeyli genişlənir. Onun ikinci geniş hissəsi Qarabağ düzünün cənubuna qovuşduğu sahədir. 20 kilometr. Kür-Araz ovalığı, Qara və Xəzər dənizləri arasında yerləşən Zaqafqaziya dağarası çökəkliyinin ən geniş sahəsi olmaqla yanaşı, bütün regionun ən böyük ovalığıdır. O, şimal-qərbdə Mingəçevirdən cənub-şərqdə Xəzər dənizi sahillərinə qədər 260 km uzanır. Kür-Araz ovalığının eni Göyçay və Ağdam şəhərlərini birləşdirən xətt üzrə 105 km, Ağsu-Füzuli xətti üzrə 150 km, Nəvayi-Cəllabad xətti üzrə 120 km-ə bərabərdir. Kür-Araz ovalığı Qarabağ maylı düzənliyindən 90-100 metr hündürlüklər üzrə keçən zəif pillə ilə ayrılır. Şimal və şimal-şərqdə 100 metr horizontallar boyu Xocaşın Ləngəbiz tirələrinin dik cənub yamaçlarına söykənir. Şərqdə isə Xəzər dənizinə qədər uzanır. Ovalığın ərazisinin 3-2 hissəsi okean səviyyəsindən yəni 0 metrlik horizontaldan aşağıda yerləşir. Kür Araz ovalığını Kür və Araz çayları bir neçə hissəyə bölür. Kür çayı ilə Acnohur və Ləngəbiz tirələri arasında Şirvan düzü, Kür çayı ilə Qarabağ silsiləsinin şərq ətəkləri arasında Qarabağ düzü, Kür və Araz çayları arasında Mil düzü, Araz və Kürün böyük şimal dirsəyi daxilində Muğan düzü, Kür çayının meridian istiqamətli aşağı axınından şərqdə Cənub-şərqi Şirvan düzü, Kürün aşağı axınından cənubda Salyan düzü yerləşir. Göstərilən düzənliklər əvvəl coğrafiya, torpaqşünaslıq, geobotanika və s. ədəbiyyatlarda çöl adlandırılırdı. Geomorfoloji baxımdan həmin düzənlikləri step adlandırmaq olmaz. Landşaft cəhətdən isə onları çöl adlandırmaq düzgün deyil. Kür Araz ovalığının geniş əraziləri yalnız yüksək dağətəyi hissələrini çıxmaqla yarımsəhra landşaftı ilə səciyyələnir. Bəzi alimlər isə Kür Araz ovalığını hətta onun kənarındakı yüksək maili düzənlikləri belə səhraya aid eləyirlər. Kür Araz ovalığı oroqrafik cəhətdən yeknəsək görünsə də, onun ayrı-ayrı hissələri relyefinə, hündürlüyünə görə bir-birindən fərqlənir. Şirvan düzünün bütün şimal hissəsi Turyan çay, Göyçay, Girdimançay və Aqsu çaylarının səthi qabarıq gətirmə konuslarından və konuslar arası geniş çökəkliklərdən ibarətdir. Qərbdə Tərtər çayın, Xaçın çayın, Qarqar çayın, cənubda isə Bolqar çayın nisbətən yastı gətirmə konusları yerləşir. Kür çayı boyu ilə səthi qabarıq akkumulyativ tirə uzanır. Bunu da relyefdə asanlıqla seçmək mümkün deyil. Cənub-şərqi Şirvanı burada yerləşən bir sıra yüksəkliklər, Palçıq vulkanı təpələri, Kür-Araz ovalığının qalan hissələrindən Cənub-şərqi Şirvan düzünün Xəzər dənizi sahilində Pirsaat və Bəndovan burunları uzunluğu 15-20 km, eni 5-10 km olan Kür çayının Cavan deltası, cənubda isə Qızlağac körfəzi və son illərdə Abraziya nəticəsində ortadan kəsilmiş Kürdili yerləşir.